Quattuor Romines, linguae latinae, nec non historiae antiquorum romanorum studentes, novum librum conceperunt, omnino latine scriptum, fabellas nube culatas, de personis in re publica et imperio viventibus narrante. Qui inscribitur, origines, pictae, et hoc anno, bis millesimo vicesimo tertio, in lucem edetur. Et jam cum ipsis auctoribus loquamur. Salvete amici. Salvete omnes. Hodie ad sunt mecum Roxanus et Franciscus. Quale sunt fabulae? De quibus rebus? Eh, duodecim fabulae. Prima fabula est in eh, tempore catonis, est, et eh, postrema est in um, fine imperii romani. Wow, attatae. Itaque est um, quasi tota historia. Uh, <laughs> Ita, se dali o modo, se dali o modo scritta, te multum mi placuit quod franciscus et eh, sonia fecerunt, quod non tantum um, annales scripserunt rerum romanorum, sed um, fere vitam et um, ut dicunt graeci tobion, tombion uh, ut fecit Plutarchus, eh uitam ut ut dicebam e eh, mm, uoluit et potuit et uoluerunt et potuerunt expri, eh, exprimere toti viribus, nam sunt vitae et sunt homines in his fabulis qui locuntur et eh, affectus eh, affectus exprimunt magna cum arte et magno eh, sed sine artificio sed eh, ex, exprimunt et totum verum eh, hominem expri, eh, exprimit Franciscus sua fabula et multum placet et tuere iucundissimum iucundissim fuit vertere mm. gratias mm. plurimas ec fuit iucundus etiam scribere personas historicas et personas eh, simplices e qui habemus fabulas cum caesare cum catone cum marco antonio eh, marco aurelio et eh, fabulas simplices non notas in aliquibus fabulis eh, sunt eh, sunt varia quae accedunt ad homines ipso sub dixi exempli gratia est etiam cleopatra ipsa quae non exercitum ducit non omnes suos amantes nobis explanat ut ut dicunt historici sed in fabella in brevissima fabella qui sunt tanto un quattuor pagina eh, eh, fabellarum e in his fabulis eh, il eh, nostra persona è eh, exprimunt se se ipsum et ergo locuntur de suis affectibus locuntur de malis et de bonis vitae eh, vitae eius et mult et talia eh, fort, eh, scopus eh, nostra meta est a non tantum facta romanorum magna exponere sed ea bere quasi in infine in fine operis et homines agere ut in fabula ergo sunt ergo sunt exempli gratia fabula in qua aguntur, um, in qua exercitus aguntur in qua bella geruntur sed e sunt tantum sunt um, scaenae ut ita dicam hominibus qui possint de propriis et de interioribus animae eh, ut um, ut voce augustiniana utar utilis interioribus utile interiora explanent alis es fabella mi ex, ut exemplum feram mi gratissima quae habet um, eh, quae locum habet quae um, habetur in fine imperi in fere in fine imperi et in quo sunt duo milites qui unam habent, qui non unam habent religionem, se duas, quaest illa pagana ved infine, quaes solis invicti, victi, etalia nova eh, e ehm, cristiana. Et i duo qui amici sunt eh, labuntur, riemes, labuntur anni, eh, religio, eh, illi etsi amicitia coniuncti religione dividuntur. Et ergo eh, capiunt et um, difficilius fit amicitiam gerere, amicitiam habere, amicitiam coniu amicitia coniungi eh, in talibus modis. Et ille semper eh, annis labentibus videt suos commilitones eh, secedere a religione solis invicti et ad Christianam accedere et hoc uh, mm. eh, were et sic amicitia eorum re, re non non accedit at religionem christianam tamen ehm est dialogus inter eos eh, christianus dicit mea religio est vera et alter miles dicit ehm, ehm, nemos quis eh, si tua religio vel mea religio est vera est mm, religio in tempore futuro hoc est et, et, non habet finem unam sed exprimit omnia quae fieri possunt et multum placet ec mm. eh, ut omnes fabulae eh, sunt eh, dicam de hominibus in historia non de historia ah, pulcre francisque dic quod sit munus tuum et quis sit tu ego sum eh, scriptor librorum nubeculatorum sive fumetti sive comics books eh, eh anglice presenta quae so a sonia Ehm certe eh, Sonia est sponsa mea et ehm, ea est eh, scriptrix uh, librorum historicum sophos atque eh, roxane qui sis tu ah, eh, et qui est alius auctor huius concepti ego ego sum roxanus eh, nescio quindam de medicam quia sale cultur sum la lingua latina et ehm, de, mm, quod quod ad me in litteris classicis studeo et litteras, litteras disco in universitate pisanorum e ego mm, a iama sex vel septemannis uh, omnibus viribus meis meo marte et scola et, et omni et omnibus instrumentis e uh, uh, lingua latina e qua dicitur ratione um, ehm, do et um, sane cultus sum iam ab alipotannis et iam eh, la, la stili latini et et eh, exercito et exercio me ipsum ut eh, ut linguam latinam multis modis et tuaris et utita dicam modernis hodiernis eh, exerceam et alis divulgam e iam e verso ego verto qua e qua qua scribit were magister scriptionum <laughs> nostrarum quod e franciscus verto latina optime e atque a uh, locore su roxana inte quarto et postremo auctore silvio Silvio est noster delineator, est ille qui ipsas imagines in, in vivam lucam eh, ducit, et mm. ille vere eh, est ille quem, quem fort, qui fortasse minus loquitur, sed apertius et eh, famam, eh, fam, famam <laughs> eh, maximum habet, quia nostras ipsas imagines, quam vidi, quas vidimus ille, ille fecit. Ille non tantum delineator, sed e, uh, est ehm, etiam archeologus. Ergo semper in, ego multis annis incubuit in rebus classicis et in antiquitatibus, et quae quae delineat satis bene scit. Mm, so fors. Et curam et peritiam abet maximam in is rebus erecte primus munuseius est archeologus deinde est etiam delineator inscriptis ego scripsi quo delineare lorica vel western vel templum sed silvius semper schi magis quam me et est optimus. Mm. Archeologus. Est archeologus. Mihi videtur conceptum quatuor uh, polymatorum est uh, res uh, mira et uh, et optima. Dicatis rogo de Kickstarter. Lo quare tu Franciscus. Ehm <laughs> certe. E ehm, nos convenimus in Kickstarter ponere in captum eh, ut eh, homines in uh, toto orbe terrarum uh, uh, ostendere inceptum et uh, etiam uh, quia uh, non scimus uh, quomodo accepturus uh, sit uh, fortasse uh, inceptum uh, placebit fortasse non quod sed qua quod causa quod nos nos et vere hoc fere clarum sit nos primisumus omnium <laughs> nos primisumus omnium in hoc opere condendo nullus ante nos quod scio opus opus simile fecit eh, vel huius magnitudinis mm. ad sunt in rete eh, fabella in latina e sed sunt eh, parvae mhm. sì, sunt, sunt parvae non sunt libelli sunt varia et mm. fecerunt et amitari sed um, mm, fecerunt et et non non tutto mundo dedicata eh, sed fasse uni uni scola eh, magistris well et skiebant tam et vicebant quod spem maximum non erat et mm. vicebant tantum iocum fere mm. Eh, somnium et multi se multi hackerativam hackeratione sunt eos sed eh, nos non somnium habemus sed sed et, mm. Eh, et et iam iam vidimus nam nemo iam ut dixi nemo ante nos eh, eh in lucem ederat eh, mm. Ehm, librum unum tantum mm. latine conscriptum mm. eh, fabularum ubeculatarum et si placet eh, quindi et, et atque si si recte memini ex imagine es liber ali uh, es liber spissus es liber um, plusquam plus quam qui fere paginarum Et plus quam eh, centum pagina e at at at qui a assunt est liber ad sunt fabulae nubeculatae et eh, texti post eh, fabulas ad quo venim scire eh, ad uh, etiam hoc estne opus pedagogicum an estne opus nobis ut dedicam nos latine loquimur certe semper discimus plus um, de nostra amatissima lingua latina indies sed nos iam iam novimus linguam latinam esne hoc opus nobis sicut liber um, nube collatarum fabularum italicae aut anglicae et de vere iam aliquantum disputati sumus qui res gravi or res solito res se suere um, es momentum ipsum quia lingua latina maxime discitur in scholis quam quam extra scholas nescioane in alis in alis regioni busterra idem sit sed se vis omnes per non omnes sed maxi, multa parts studentium hic in italia lingua latina eh, discit eh, in in scola ergo dere disputi sumus et adunc cogitationem per per venimus hoc est sane est opus eh, scolis scolis et discentibus qui iam linguam aliquomodo calluerunt. Ergo si me mm. si me intellegis dunc mm. lo cortecum auditor si me eh, a intelle in, <laughs> fabulam audire et, et fa fabulam intellegere potes sed eh, Mm, forta quo quod sententia est int eh, breves et si non semper simplices et imagines et imaginibus explicentur sane eh, possunt eh, possunt discipuli secundi vel terti anni qui iam familiam romanam fi, eh, finierunt et qui iam eh, vel fortasse auxilio magistri ad fabulam pervenire. Quod ore sunt, et imaginibus ut iam vixi et imaginibus satis expressae. Mm. Et mm. iam ut, ut carsane erunt, erunt notulae eh, in, in, in nostris, non, non more orbergiano, sed erunt notulae, eh, qua explicentur ehm, sententiae vel verba difficiliora. Pulcre. Non mm. tanto un verba difficiliora, sed etiam ehm, eh, ratio eh, vel archeologica, eh, quomodo eh, fabula orta est eh, cur eh, eligemus eh, ehm, personas vel eh, eh, architectura eh, monstrare mm, optime um, cogito etiam de fabulis nubeculatis solitis quiam etiam illae sunt destinatae Eh, junioribus hominibus, donne? adolescentibus qui non noverunt omnia eh, subtilissima ipsius linguae eh? ergo licet. non omnes non non non sane, non non non non non non sì. non non non non non non res, et res est de nostra non non non de non non non non non non non non non non non non non non ehm, sunt fabulae, certe, sunt fabulae latinae scriptae, sed sunt latinae versae, et sunt fabulae iam notae, illis, qui iam sciunt fabulam, exempli gratia sunt, sunt vere notissimae omnium, fabulae asterici, mm. eh, fabulae uh, asterici, qui quae fabulae eh, non e eh, non sunt omnibus hominibus qui iam qui non sciunt et sunt fautoribus eh, aurum fabularum qui iam qui novam fabulam fortas latine legere volunt qui etiam astericium et latinam lingua qui astericio et latina lingua eh, delectantur mm. Certissime. Mi videtur opus omnibus destinatum, pro propteria quod sunt imagines uh, sunt imagines sunt um, uh, picturae et his intellegere uh, possint uh, quilibet cogito de eo tempore quo uh, iapodiam uh, primum uh, proectus esse atque vol, uh, vellem certe uh, volevam linguam japonicam melius discere atque mm, res simpliciores intellegere poteram tamen volui melius intellegere ergo manga Japonibus solitis uh, emi et uh, sic melius discre poteram multa noa vocabula annec non grammatica ergo est eh, est res semper um, optima videtur ergo iscerte nos intelligentibus uh, opus destinatum esse mea opinione sale omni eh, omnibus et eh, omnibus et eh, non non sem non per non non solo un peritissimis et hoc est quod et quod ad me et franciscus fortasse eiusdem sententia est e mm. ut semper fuit lingua latina ut viva maneat mm. quia lingua latina ut viva maneat novis in, imbui debet novis rebus ergo nostris novis ergo nos volumus adiquid in medium facere quod est nova imponere ehm, sed nova non nova ehm nos volumus antiqua eh, ponere et de antiquis loqui quod antiquitatibus quod lingua latina maxima spectata dis ad hae sed etiam novo more ego mm. novos mores in bonare antiquis et mm, non volumus hoc agere non per seclusionem ut fecerunt illi qui fecerunt illam seriem cleopatra eh, in qua noam an ita fe fecerunt noam noam netflix, ah in, documentarium quod uh, ita quod documentarium quod in, in documentario fecerunt ergo novos mores ergo posuerunt in antiquis, mm. sed non solumus, novos mores eh, narrationis mm. ponere in antiquis. Et hoc mm. pure prodest, prodest lectoribus, mm. quia saipissime, quia, quia lectores hodierni, imbuti, imbuti eh, hodiernis, hodiernis eh, artificis, rhetoricis, et, narra et eh, narrationis, possunt ad antiquos agredi eh, tali talibus adminiculis et multum mm. placet eh, quia sunt sunt imagines et sunt etiam sententia illae brevissima eh, quae multum placent eh, modernis historiis Mm. Et sed ego spoilers non lo non lo facere. <laughs> Ne dicas. <laughs> Spoil spoilia ne spoiler spoilerata. Franchis Ti consenti e eh, consentio cum ehm, Roxano et etiam in mente venit eh, quid ehm, Alexander Veronensis dicit ehm, ego cotidie volo eh, latine legere sed non cotidie volo Ciceronem legere est e che habemus uh, fortasse ego ecco, non <laughs> ne Ida. ita <laughs> ok mm. ma non semper volunt de antiquis antiquo amore et antiquam philosophiam philosophiam tractare et hoc est quod etiam ali fecerunt iesuita et scriptores omnio etatum voluerunt eh, mundana et jucunda eh, in lingua latina docenda rispondere. E, ut exemplum faciam sunt illae facetiae, pogi bracciolini. Qui, qui pogius fecit librum, non nubeculatum, pro <laughs> dolor, sed fecit librum in, cui, in quo sunt eh, varia faceti, varia facetia, ecco, sunt iucunda, scritta iucunda, et eh, amoinissima, suis, eh, suis omnibus, sui temporis, dedicata. Eh, et uh, eh, were habent salem a sunt lepida et placent. Et sed non de antiquis locuntur, sed et novo more quod est ita quod italica dicitur novellistico. Ergo mm. more more fabula more fabularum mediaevi narravit nova sed latina et pulcra et eleganter. Mm. Per belle. Mm. Sophos, Sophos amici, atque equidem um, dolio me librum manibus meis nunc non tenere. Equidem velim nunc emere hunc librum ubi est liber. Non sediam. <laughs> Tuos uh, et uh, ergo Potersi. quandum quando potero, quando potero emere hunc librum et quo. Eh, mi fallo mensis mensis septembri. -huh. me octobri omnibus erit liber et iam iam emere iam non tantum emere potestis, sed etiam emere et apud kickstarter quod est ure maximum et mi ure gaudium <laughs> fert maximum ehm potessis emere et nobis aliam pecuniam dare et alia accipere exempli gratia est calendarium romanum est eh, ipsum facies in libro Ista, sun sun potestis eh, ultus ultus vestros e eh, ponere in eh, libro si si date eh, da ali ali pecunia Sunt tantum de che ultus vobis ergo accipiteos et eh, mm. sun te diamalia quae accipere potestis mm. per kickstarter Tan tantum nunc, est possibilis uh, eos emere de inde tantum et librum. post mm. post post kickstarter tantum tantum librum e emere e, tantum liber emi emi potest mm. et de in de, de inde mm, emi emi poterit liber eh, in sequentibus mensibus et mm. in est eh, ai state ai impressus erit liber et poste a eh, missus euge ergo si primos nos esse ex ordine empturos oportet nos favere kickstarter vestro et statim eh, si poterimus um, prima exemplaria libri accibere recte recte Sì, sale, sale, E ci jam molti qui sunt multi qui iam talent sortem eh, voluerunt et placuit et ex omnibus partibus mundi iam ex ex omnia fere fere Europa et multi ex eh, ex America et si mm. eh, et si tabellari sunt sunt pretiosi ergo placet consilium et were si res bene est et si si res ad bonam metam perwenit quindi eh, possumus etiam alium librum facere, sed nil dico. Uh, west, vestra est manus fortissima et optime composita certes eh, spero iam iam uh, eh, equidem uh, videns adequat imagines et uh, audiens vos um uh, tanto entusiasmo si licet verbo graeco loquida loquide hac equidem uh, perulim uh, alias fabellas uh, legere ad audire scilicet ex tempore romano et ex uh, ah, certe ex uh, futuro star trek coso licet vos certe estis illa manus et uh, est, est res mira uh, scilicet a uh, spectatores sumus tetrarchia <laughs> et tetrarchia uh, <laughs> et uh, nexus kickstarter in descriptione est ut possitis favere his pulcherrimis inceptis o spectatores. Equidem velim scire, quo pacto coitum sit hoc inceptum? Et um, quis consilium primus haburit, et deinde quo pacto vos quatuor inter vos inventi sint eh, ergo eh, ego et roxano et roxanus convenimus at lilium quartum in mensis eh, octobri et eh, deinde nos rursus videmus in luca comics eh, ubi ego operam eh, dabam dabam et eh, roxanus me eh, rogavit eh, Quin faciemus eh, librum beculatum latinum Ah, et ille, per belle. Et ille me maxime plaquit. Il Franciscus nunquam dixit a quid quas nugas dixit. Nu statim dixit maxime placet. <laughs> ego mm. ego eo momento ski, ergo momento skiwi, ego ehm, iam bonum hominem et uh, coadiutorem in venisse. Mm. Gratias plurimas. Mm. Et eh, cum redi domi eh, post eh, lucam eh, confectam eh, sonia scribebat eh, fabella fabellam romanam sed eh, nesciebam eh, quo dea dea facere fortasse eh, scritta ut romanzo nescio commodo dicitur eh, fortasse fortasse librum nubeculatum etiam eh, sed cur non librum beculatum latinum et ecce eh, sonia me eh, hydrogavit eh, roxanus eh, eh rogavit cur non librum beculatum eh, faciemus et nostras eh, ehm, parati eh, eramus ad operam operam dare et eh, et quod eh, quod nunc nunc linguae gratias maximas dare ad greco latino vivo greco vivo quod, quod est quod fecit lilium in eh, cui inter cui inter est etiam lucius et inter fuit multis annis et est uere con unticulum eh, comunque medicum con wentus eh, latinistarum et fautorum linguae latinae eh, in omni part in parte mundi ehm, in quo ego eh, ego multi multos cognovi bonos et honestissimos et urbanos homines qui operam cotidie dant linguae latinae eh. et mi vere maxime utilitatis fuit eh, bis e a seconda wikes fuit cum cum franciscum cum noi et prima fuit cum lucium ipse cognovi in quo ecco quem ecco quem cognovi et um, et quem mea ripuit fere in or, in orbe latinitatis uh, <laughs> te ipsum uh, contolisti in orum uh, eh, lati latinistarum amicissime um, uh, tamen gaudio me, uh, me me vos uh, et, et, et ego vos uh, certe cognovi certe apud lilium proxane uh, de cognovi et francisci apud colosseum de cognovi apud colosseum <laughs> <laughs> quam pulcre et soniam et valde valde et multo mi fuit gaudio uh, et iam uh, iam est, est res uh, mira mihi um, me potuisse cognoscere vos alia aset inde videre vos una hanc rem facere. Et um, Francisca, quomodo tu Silvium convenisti? Ita, eh, Silvius est eh, discipulus in eh, scola eh, librorum beculatorum ubi eh, imi, ubi eh, eo eh, doceo, eo doceo eh, scriptura eh, Silvius est delineator, sed in eh, scola delineatoris eh, adsumt etiam eh, lectiones eh, de scriptura. Et eh, ego ad fui in scola eius, et cum novi eum esse archeologum mente mihi venit est eh, eh perfectus homo eh, ad, ad, no, ad nos eh, ad um, operam operam nostram. Mm. <laughs> Idiquet Roxane. Eh, e non dic di che vam fuit non nobis vorre eh, fortuna eh, fortuna bona fortuna e eh, hominem non solo un delinea artis delineandi et ingendi um, ehm, peritus sed etiam antiquitatis haud dignarus sed etiam peritus quod ille multi impensa quae non quae etiam si sunt tantum mm, mreues et mm, paucas paginas sunt vere impensa quia delineare et scire et scire ubi ubi scire possit quomodo et quaetate et quibus de causis eh, alia aliquid eh, aliquam fortam formam haberet exempli gratia ut ut exemplum ver extremum ducam delineatores qui no archeologi quello qui scientiam antiquitatum non habent e fordasse ad ah, di chi sa sì fac fac Roma e fac mi Roma ai tatti ai tate Romuli et i Colosseum de Pingunt Et mm. ego, ego, qui, sane eh, literarum eh, sum studiosus, et ehm, lego, et sane um, varias cio quae in quibus possum accedere ad scripta auctorum, et se meni telegre, multa mi, et multa exeo, ehm, eh, di, exeo cotidie disco, Mm. Eh, qui, a, qui, multa scritte de his rebus. E semper, sempre, hoc dicam, e tille sempre, habe qui, a, qui habet ingenium, vere, vere salsum, eh, ille sempre fa, eh, feminas et viros et imagines, non ex sugo tanto genio, ingenio, capit, quel suo, suo, ex suo mente, suo animo, sed ex iscriptionibus, ex imaginibus, e arum So Sophos, Valde gestio hanco param videre mei soculis, praeter illas bellas pagelas uh, quasiam vidi. Ad quetiam uh, Lilium, uh, mihi obtulistis non parvum honorem, nonne? Uh, iam quia lucium abemus, et eh, abemus volumus eum et, su, et sua mamasiam, eh, Irene, eh, de pingere et uh, eum facere e eh, persona in nostra nostra in, nostra infabula et, et nos valde uh, gaudemus uh, talem honorem uh, acceptum et gratias vobis uh, omnibus agimus et uh, gestimus uh, perquam videre et, et legere em ultima verba amici ante aloquebamur de de munere nostro et munere meo eh, nunc video est uh, hic ecce munus meo <laughs> uh, topolino <laughs> ita ile scribit fabulas scribit mhm. fabulas eh, etiam ad topolino et uh, quid dicam uh, quod ad me attimet quae fauete nostris quia si omnia bene e Aventur, si ad metam bonam per a metam nostram per venimus et per veniemus aliquomodo nostrum totum orbem la latinitatis mutare possumus quia etiam nova et uobis cot, ehm, omnibus annis nova afferre volumus et quae non sint tantum de de antiquis ut latin ut lingua latina maxime eh, calleatur et eh, om, et omnes jucundius et dulcius, eh, ea imbuantur. Mm. Ergo uh, ille est scopus, ut, uh, ut et mihi certe, ut uh, multis velimus uh, posteros melius calere lingua latinam, et uh, ut illi uh, possint aidificare proxima incepta, ut possint vivere et melius quam nos uh, vivere conemur latine pulcre. Amici, am, amici, Roxane et Francisce, gratia sumas quod hodie una potuimus uh, eh, loquide hac pulcerrima re et gestio ipsum librum meis manibus tenere. Gratias plurimas tibi. Volete. Well,